Overtime pia vitu zimebadilika juu tumekuwa na mafunzo mengi, tumekuwa tunafundishwa kuhusu haki zetu sana. Kwa mtu wa kijiji kitambo, ilikuwa vigumu sana hata kwenda kwa ofisi kama ya chief, kwenda kwa ofisi ya chief kutoa ma, nini malalamishi yetu, lakini kwa muungano mnahimizwa juu ya haki zenyu, kudai haki zenyu, na hata ukienda kwa ile ofisi ya serikali hauna uoga, unaweza kusimama hapo na kuongea kuhusu ile kitu imekukwaza.